پێشوازیان لێ کردم فتم پلاسیان پێدام هەشت کاریان بۆ کردم تەنها بە 9هزار هەر بۆی قژەکەیان هەموو دنیای ئەهێنا بۆ ترێتمنتەکەش نەرمی وام نەبینیوە هەر کە پرچەکەمیان شوشت بڕینێکیان بۆ کردم پڕ بەدڵی خۆم ئەو واکسی دەم و چاو برۆکردە هەر زۆر منی گۆڕی هەب ئەم پاکردنەوەی پێستەکەشم شتیوام نەبینی